Ignacio Ramonet, una parte de la oposición en Venezuela, obviamente no reconoce la legalidad del gobierno bolivariano después del 10 de enero. ¿Cómo puede seguir la situación ahí el gobierno sin el presidente, sin Hugo Chávez? Bueno, en realidad eh, la legalidad en, este momento, aparte algunos opositores que tienen una posición, mm, digamos, eh, ideológica, en realidad la legalidad es total. Eh, el 10 de enero, eh, según eh, el artículo 231 permite, de la Constitución, permite que el presidente, estando ausente, pueda juramentar o tomar posesión oficial de su cargo a partir del plazo que ha fijado el Tribunal Superior de Justicia. Esto lo, prevé la Constitución. Y toda la nueva administración se ha puesto en marcha, el nuevo ciclo, digamos, de gobierno ha empezado por consiguiente, la legalidad es total. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente efectivamente aún no se ha restablecido totalmente, pero por el momento hay una continuidad, porque no se trata de una elección, sino de una reelección. Hay una administración funcionando, hay un gobierno funcionando, hay un jefe de gobierno, que es el vicepresidente, funcionando, y por consiguiente, en realidad no hay vacío de poder en absoluto en Venezuela. Ignacio, sin embargo, eh, el estado de salud del presidente afecta a la situación política. Claro, evidentemente afecta porque no sabemos en qué plazo podrá restablecerse. Entonces, si este plazo fuese demasiado largo, en este caso, eh, efectivamente, habría que eh, ir pensando en elecciones. Eso está previsto por la Constitución. En ese caso, el propio presidente ha dicho que el candidato que él desea que el Partido Socialista Unificado de Venezuela designe es a Nicolás Maduro. En ese caso habría elecciones y eh, Nicolás Maduro sería el candidato de eh, la revolución bolivariana y realmente yo creo que hay posibilidades de que gane, hay pocas dudas de que no pueda ganar porque estamos en un ciclo de varias victorias, ha habido la victoria del 7 de octubre, ha habido la victoria del 16 de diciembre y la oposición en este momento no tiene argumentos para convencer a la sociedad venezolana y ni tiene programa que sea un programa, eh, digamos, capaz de seducir a la sociedad eh, venezolana. Ah, de hecho, algunos representantes de la, oposición, de la oposición exigen nuevas elecciones, otros no. ¿Cómo es la situación de esta oposición, ah, de, este, de esa alianza MUD? Bueno, la, MUD es una alianza de 19 organizaciones y, partidos. Es una alianza que por el momento no ha decidido si tiene candidato o no tiene candidato el candidato de la precedente elección no es automáticamente el candidato de la próxima, es decir, eh, Capriles, ¿verdad? Y por consiguiente la oposición no está en este momento organizada desde el punto de vista político para lanzarse en una nueva elección. Eh, de hecho, lo que observamos es que la oposición no está reclamando eh, elecciones de manera, mm, digamos, muy exigente. Hay algunos líderes de la oposición que lo reclaman, pero la mayoría de la oposición no lo reclama. Y a, nivel internacional, los adversarios tradicionales, los medios de comunicación históricamente adversarios de la revolución bolivariana, también tienen un perfil bajo en este momento, porque eh, piensan efectivamente que no es un buen momento para la oposición si hubiese elecciones. Ignacio, ¿usted diría que el proceso bolivariano, el proceso político en Venezuela depende de la, de la figura política de Hugo Chávez? No, yo creo que el presidente Chávez tiene una creatividad política y tiene una inventividad política y una visión política eh, indiscutiblemente original que hace la singularidad de lo que es esta experiencia venezolana y que eh, obviamente esto es difícilmente sustituible, pero la revolución venezolana hoy día es una reivindicación de la sociedad mayoritaria en Venezuela. Por consiguiente, la revolución bolivariana está enraizada en la sociedad y eh, evidentemente se va a prolongar. Que el presidente Chávez sea presidente o no sea presidente, eh, esto no va a modificar, digamos, el próximo ciclo eh, de la, del funcionamiento de la revolución bolivariana. Sobre todo que si se restablece el presidente y apoya este proceso, aunque él mismo no lo esté dirigiendo, esto puede tener también un valor muy importante. Mi última pregunta, el 10 de enero hubo una gran manifestación en Caracas y también en otras ciudades del país eh, hubo una participación incluso de presidentes latinoamericanos y caribeños. Eso significa que el destino de la revolución bolivariana, de ese proceso político, se decide en las calles. Bueno, se decide en las urnas, esencialmente, ¿eh? y se ha decidido en las urnas. Acaba de haber dos elecciones muy importantes. La del 7 de octubre, elección presidencial, y la del 16 de diciembre, elecciones de gobernadores. Las dos se han eh, han sido victorias de la revolución bolivariana, las dos democráticamente y con observadores internacionales. Ahora, lo que la calle ha apoyado es la interpretación que ha dado el Tribunal Superior de Justicia y que ha, dado, la Asamblea Nacional de que efectivamente el hecho de que el presidente reelegido no, esté presente el, mismo 10 de, enero, eso no interrumpe el proceso ni obliga a hacer elecciones inmediatamente, el pueblo se ha pronunciado. Es importante, sin embargo, que haya un apoyo popular importante, como el que hemos visto estos días, no solo de la sociedad eh, venezolana, sino de muchos presidentes eh, eh, latinoamericanos y de todos los estados latinoamericanos que estaban presentes representados por ministros, no cuando, cuando no estaban los presidentes. Yo creo que hay un sentimiento en toda América del Sur que eh, la revolución bolivariana ha aportado algo muy positivo en términos de unificación, en términos de integración, en términos de, digamos, de independencia y soberanía de todo el continente para beneficio de todo el continente. Ignacio Ramonet, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.